पर आपको वॉल भी काफ़ी कमाल का मिल जाता है और यहाँ यहाँ पर आइकन से वाली सेक्शन आप देख दे आइकन पैक जो आइकन पैक भी आपको काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड करता है काफ़ी क्लीन में इसका आइकन पैक आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप देख देखिए network icon battery icon and VoLTE icon completely new design का मिल जाता है यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश टेबल का पैनल जो है ये भी आपको काफ़ी स्टाइलिश में मिल जाता है यहाँ पर आप देख देखिए कंट्रोल पैनल का आइकन आइकन आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ पर आपको इनेबल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 है और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बात करें इसकी लॉक स्क्रीन तो लॉक स्क्रीन आप देखते हैं लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी सिंपल में मिल जाता है और यहाँ पर आप राइट राइट स्लाइड करते तो स्क्रॉल डाउन वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर और अगर आप लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है बात कर लेते हैं इसमें डार्क मोड आपको सपोर्टेड मिलता है नहीं तो आप देखते हैं कि इस थीम में मैंने डार्क मोड कर दिया इनेबल और